¿Qué? ¿Mogólica? ¿Qué? ¿Qué? Pule. Pule. Ah. Ah, mira que ponerla acá. Claro, ahí va la pituda de, Fábrica de paramogólicos, boludo. Botón, botón, botón, botón. ¡Oh! ¡Ah! Adivinado los colores. Los colores. Don't No. Ai, não, que difícil! E agora oh, que eu harei? Oh, não, estou em problemas! Oh! ¡Oh, no! ¡Me caí! ¡Wow! ¡Qué miedo! ¡Oh, por Dios! ¿Dónde estoy? ¡Oh, por Dios! ¿Qué aquí? ¡Oh, por Dios! ¿Dónde estoy? ¡Wow! ¿Qué es esto? No, mira, esperen. Hace años que estoy down. Hace años que estoy down. Y no sé cómo ocurrió. Un día me desperté. Y ahora soy un down. De años que ocurrió. ¡Oh! más que No, otra vez tengo que ver esta boluda que viene acá y... ¡ah! Ay, me cago en la... Uh, ¡Oh, no! ¿Dónde estoy? ¡Ah, pero qué miedo! ¡Ah, pero qué miedo! Ah, puto, qué miedo. Ah, qué miedo. Ah, puto, qué miedo. Ay, puta madre. Ah, ya entendí. Oh, pero qué miedo que me da este juego. Es como si me da... No, no entiendo, boludo. O sea, entiendo, pero no entiendo, pero... Ay, la puta madre. Ok. Ahí está. pule. Do el No, puede ser, boludo hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Soy... tengo una mano verde. Prohibidas las manos verdes. ¡Ole! ¡Oh! Arre. Ah, arre. Ahí está, boludo. Puppy playtime! playtime! playtime! ¡Ahora un premio! ¡Un premio! Hola. Hola. Staff Andy, Voy a pasar. Hola. Voy a prender las luces. Azul. Rojo. Verde. Amadizo. Concha tu hermana. Voy a subir acá. El primero es el rojo. El segundo es el azul. Rojo, azul. Verde, amarillo. Ay, no sé colores. La, la, la, la. Ah. Hola, Puppy Playtime. A ver. Ay, qué miedo. No me hagas atrás. Yo sigo con vos, yo sigo de los, yo sigo de largo. Yo sigo manejando por Buenos Aires. ¡Palanca! ¡Ay! ¿Dónde me escondí? ¡Oh no! ¿Qué voy a hacer? Eh, ¡Oh! Oh, ¡Oh! no! ¡Ahí viene Poppy Playtime! ¡No voy a llegar! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡No funciona! ¡Puerto! ¡Mira tengo que hacer! ¡Que mira! ¡Oh! ¡Tú! ¡Droga! ¡Blanca! Oh no, Pop Playtime, te estás muriendo. ¿Quieres que te ayude? Eh, espera, no, puedo. Ah, eh, no. Oh, por Dios, ¿quién será ese próximo enemigo? Oh, me pregunta si estará en la tercera parte. ¿Cómo era? Código 2, 3, 4, 1 Claro, tiene que ser esto Puzzle Has activado el código y ahora, Pepe. Adiós. Me voy a Hogwarts. No, nos dejó. ¡Ah! ah ¡No! ¡Oh, no! Ahora deberá seguir el, el juego. ¡Oh, no! ¡Qué aventura me desflorará el culo! Ahora. ¡Wow! ¡No se puede. ¡No! ¡No!